messieurs qu'on nomme grand. je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Messieurs qu'on nomme grand. je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens. Messieurs qu'on nomme grand. Je vous faites une lettre que vous irez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre avant Je ne veux pas le faire, je ne suis pas sur terre pour oh, Dieu, les pauvres gens. Il ne faut pas vous fâcher, il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises. J'ai vu mourir des frères, j'ai vu partir des pères et des enfants pleurer. Les mères ont trop souffert quand d'autres se gambergent et vivant à leur malgré Demain de bon matin, je fermerai la porte au nez des amours mortes, j'irai par les chemins. Je m'enduirai ma vie sur la terre et sur l'onde, du vieux au nouveau monde, et je bons apôtres, messieurs qu'on nommera. Si vous me poursuivez,